Dani, Ronaldinho face à Rougneux, Ronaldinho et le troisième but Exceptionnel Ronaldinho, mais je pense que le but a été inscrit par Jérôme Leroy en fait. Mais quelle action de Ronaldinho Hauteur, non, pardon. Larson, Larson, Larson, no! Aturat Ronaldinho Ronaldinho, gol, celebra el brasileño. Allen Santa terra dues o tres vegades seguidas por y finalmente la la frappe de Quel but extraordinaire C'est splendide Quel talent Mais quel talent Il fait ce qu'il veut avec le ballon. Ah, c'est un régal Olha o Ronaldinho pedindo. Já recebeu na área. Aí o Gaúcho por cobertura. Try to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck? You wanna get slept? Ooh, you dick. Jérôme Leroy, que va essayer de passer, là il ci On a toujours à rentrer de la surface, on le encore Oh c'est bon Quel but exceptionnel offense. Ronaldinho makes it 4 nothing. As electrifying as a hairdryer thrown into a hot tub, my friend.